Satu, biru. Dua, merah. Tiga, hijau. Empat merah muda. Wah. Wah. Lima, jingga. Songo. Tujuh kuning. Wah. hitam. Sembilan coklat. Abu Abu. Satu biru. merah. Tiga, hijau. Merah muda. Lima. Jingga. Yeah. enam ungu tujuh kuning Delapan, hitam. Sembilan, coklat. Yeah.